саламатсыздарбы урматтуу мекендештер менин атым айгерим бизде береке лотонун билеттери активдүү сатылып жатат бизде болгону 900 жүздөй эле билет қалған. Э, финал жақын күндөрдө андыктан билет алып жетишип калыңыздар эгерде кантип билет алам деп жатсаңыз биздин бул номерге 1100 жүз рубль акчаңыздарды которосуздар адлет м деп жазылып чыгат төмендегі whatsapp номерге сбербанк чегиңиздерди жөнөтөсүздөр биз бир сутканын ичинде сиздерге билет номериңиздерди жөнөтөбүз эгерде кыргызстанда болсоңуз биздин бул номерге миң жүз единица кылып саласыздар чегиңиздерди биздин whatsapp номерге жөнөтсөңүздөр биз бир сутканын ичинде сиздерге билет номериңиздерди жөнөтөбүз бир эколотондун биринчи розыгрышына бизде төрт машина сегиз жүз миңдей акча конверттерге бөлүнгөн бұл көйлектердің несі именно сіз болып қалышыңыз мүмкін андықтан барлығыңыздарды шақырабыз келіп ойнаңыздар ұтыңыздар барыңыздарға игілік қалаймын